this could be us. So back to what I was saying. Could, could be us. Assalomu alaykum qadrli do'stlar, sizler bilan men yana Shahzod Bekman va bugungi video roligimizda sizlar bilan e, HTML'da darslarimizni davom etamiz va e, bugungi mavzuyimiz ro'yxat teglari bo'ladi ya'ni ul ol teglari va buning uchun biz e, sublime tekstni ochib olamiz har doimgidek e, yangi fayl ochib olamiz buni ctrl s рабочий mm, stoldan html papkamizga lesson sakkiz nuqta html va buni html deb har doimgidek buni yaqinlashtirib boramiz va taytolga ro'y xatlar deb yozamiz va endi title ro'yxatlar h3 ro'yxat teglari di Shift control Shift t buni O qilamiz buni ham O qilamiz va bu yerga bozor o'char ro'yxatini tuzamiz bu yerga pomidor endi buni ctrl shift d d ko'paytirib olamiz chunki sizga yaxshi tushunarli bo'lishi uchun pomidor e, bodring piyoz hesabımızı. Yarım doğru. Sarımsak. Kerem'de. Bulvar. Kalam. Pırı. Rediska. Endi esa bu yerdan ıı, boshqa narsalarni yozamiz ya'ni bozordan kerak bo'ladigan boshqa ya'ni hozir ko'rasiz sovun suyuk suyuq sovun daftar va hokazo endi e, buni saqlab oldik va html papkamizdan lesson 8 ga kiramiz va mana ko'ryapsiz do'stlar ro'yxat teglari e, uyel tegimiz bu yerda biz hozir F12 ni ochib ko'rsak va mana do'stlar UL e, ushbu joydagi belgilangan narsalar OL esa mana bu pastidagi 1 2 3 4 bilan yozilgan yozuvlar e, do'stlar bu ro'yxatdagilarimiz yaxshi chiqdi deb o'ylayman hmm, va buni hechqisi yo'q do'stlar bugungi videomiz shulardan iborat edi videolarimga layk bosishni va youtube kanalimga obuna bo'lishni unutmang hammangizga xayr